ゆかチャンネルただいまただいまいやいや あ食べようかなんか買ったねあそうあんねパジャマ着やすいのがいいじゃんいろいろ買ったこれは一人だけ <laughs> 男性用がなかったそうなんだわん Two, one more time, b a な y t h な Mitzi last three. One, two, three bitches. ああ入ってくるでね、うん、最近ね、はい、使ってるのがね、うん、これですはいポレオって言うんだけどそうそう好きだねポチって押すと、うん、うん おおすげえこれで顔洗うのねでもこれ防水やんなあそう防水だしいいスポンジとかだとさすぐ汚くなってな、うん、あもう捨てたいね制限とかさこういうでもこれはシリコンだから衛生的衛生的お互いの顔を洗っていきますあいいんじゃないうんいいよはいそれよ <laughs> これあの老廃物まで出てくるやつあのポレオじゃないポレオ 違 <laughs> う、あの、本当にいいのね。で、洗顔はこれを使っていきます。はい。洗っていきます。はい。のせます。で、これにものせます。このボタンをポチッと。で、優しく力入れないで。 くるくるくるってどうおいいかも痛くないでしょ痛くもないしなんかいいマッサージ屋さんいた感じ <laughs> でなんか形がこの小鼻周りも入りやすいからいいなと思った、うん、なんかすんちゃんすごい皮脂出やすいじゃん、うんうん、だからちゃんと皮脂を取ってあげないとニキビ出やすいんだねうん毛穴もあってニキビ出やすいからうん気持ちいい うんれ朝夜やったら完璧だねもうそう大丈夫あんなね早腰痛いよえ それで、うん、あとはすんちゃんが顔をすすいだろうしっかり洗えるのね、はい、でこっちもアンチエイジングモードのおおおおおなんか仕分けになるとこ、うん、とかに化粧水とかつけてやっても大丈夫多分この顔の筋肉ほぐしてくれるんだと思ううんあなんかいいエステティうん、次ゆかちゃん 面白いなんか綺麗になった感じだねチンさんだめポチッと防水だからいいねじゃあやりますよ気持ちいい大丈夫大丈夫いいねいいね <laughs> 50分過ぎオフこれもめっちゃやめて